Mm-hmm. No se dice boink, se dice croc. Uh, este este tan es un dogmático. Detesto a la gente terca. Un placatán me hizo ya. Mm, no hay crunch. Crunch. ¿Cómo es que se llama esto? ¡Can! Ya lo veis, yo tenía razón. ¿Cómo es que te decía crunch y ahora estás diciendo glue? ¿Crunch glue? No se dice crunch club, se dice crunch solo, crunch solo. Crunch club, sí. Group, no! Grand Solo! No hay ningún problema. se llama esto? Ah, eso era un problema intelectual. Ah, ah. ah. ¡Es mm, splash. No digas splash. Eso no se llama splash. Eso se llama crunch. Crunch, splash, crunch, splash. Eh, el crunch es crunch. El crunch es splash. ay, ¿Qué sucede? Crunch, te digo que crunch, crunch, crunch, crunch, crunch, yo tengo la razón. Suéltame, suéltame, partir, suéltame. Explíquenos científicamente este problema. ¿El problema es sobre el crunch? Sí, sí, sí, crunch. El crunch solo no. Crunch hace flash. Hay que mm. respetar a la ciencia. Atención, ah. el poder mágico va a hablar. El crunch se llama crunch. Pero cuando el crunch cuelga, se suelta y hace splash. Y después se mete en la boca. Así. Y uno hace blue. <laughs> Por lo cual, esto se llama crunch, splash, gloop. ¡Aleluya! <laughs> Ha ha ha!